So what's up mga kalods no? Gagawa na naman tayo ng video mga kalods. Nandito kami ngayon sa mga sa plangye mga kalods. Manguha na naman kami ng ulang. Kasama ko pala yung mga bulilit mga kalods. Nagtatay sila lot doon sa ano sa dulo. Kaya dito kami manguha ng ulang oh. Para may iulam at saka ibaligya para makakwarta wala kasing trabaho nag standby lang sa bahay kaya tugdan na namo karon guys guys guys ngalap na guys Oh, kaya kaya. Kuha dyan. Saya. Bali, bali ay. Nanarak ya guys. Marami lagi kuat guys. Meramis dan kuat guys. cukup so. Muragan man lang isda guys. Muragan hmm, hmm. ng guys. Uwak pa mga. Guys. Huwag simple ang ilike. dari Andre guys to karan. Ka-vlog mo dito guys. Video guys na guys. Maligo na guys. Kuha na sa guys. May kuha guys oh. Dito na ko, dito ko, dito ko. Ah, mga bay. Dra, dra, dra, dra, dra. Pero una. Lahom bigyan. Jadi serap serapa ya Dro. Serapa ya Dro. Tuh, tahi na kincan. Apa? Ramai guys, nakakuha kaming janitor mga kanon. Isama namin yan sa ano lods, sa ulam. Sarap yan lods. Sumot na isugba. Try, dapat dito. Pay. Gamay mo na. Kali ko, tanong yung buyan lik. Di. Oh, buyan nyo na. Para ma... Butang dito. Oh, ano, buyan na tala. Ah, bitaga na, di oy. Ano, ano? Tat. Oh, wala. Oh, gugol ka ko to. Ba, utok ba? Ba? Kilawin. Kilawin. Kilawin lot. Ano yun? na lang sa lupa. True lang. Ano yan? Iapil lang gagmay mga kalods kasi Pati guys. Para makatipid ta sa ulam mo. Uh, ah, video ilok. Ay, video ng mga gagmay. Para makitaan sa mga, mga viewers. Dami ko. Oh. Ano ba? Ano ba? Dilo deng, dilo deng, dre. Ang daming kuha, ang daming kuha pod. Puro og kamot ang among ano, among Dilo dagan tig lang mo. Among kamera. May uwang kay guys, so guys, may uwang, may uwang. May uwang. Guys, may butikis siya, may uwang. Wala na dialogue, Ito na sarap lok, wala na lagi. Makuha na, idas ng isda. Idlos ni na, masig. Sige, sige, makakuha ko ito. Sumaling niyo. Habit oh, na. Atata. Napudyan din ito ro. Sasarap. Oh! Ko! Dugaw na, bang gini eh! Sabi, tatalo ko sarap. Pagpaan niya ulo, Deng. Hanap po yung mga janitor. Dapat na area mo yung daghan na. Dumili guys. Ito. Ito. Bitin! So mga kalos, atong cameraman lods na digyas kay nakita og bitin. Naraw, napatay sa ano? Grabe, ini pataan ni eh, bay. <laughs> Tulod so? Nakita sila bitin lods. Abno na bata bay. Buhi pa, buhi pa. Buhi pa na. Bunali, bunali ang ulo. Talawa na. Wala, wala. Lods, oh. Ah. Lods, patay na sa Lods. Nakapatay mig, ano Lods, ha, ahas. Samtang nang wa midri sa tubig. Naana day di siya sa kilid mga kalods, oh. Naglangoy-langoy. Wala mi kabalo kay wala man mi nakapokus sa daplin. Nakapokus man mi sa among kuha na mga namin makuha na janitor. O lang tapos pakitaan sa amo ang kameraman para naligyas ni siya mga kalodso. Inaratol, nahadlok, <laughs> nadasma ni siya. Oh. Mong naputol ang video. Kriyo, grabing daga niya kay ano man dangog man na diri mga kalodso. Kina may mga lumot na raw. Oh. Nadangog ina siya kay nailumot, nagdagan, ang hadlok, naratol. May natasma. <laughs> Ang diri napita, nahawan. Kay mao man niyang gibundakan. Oh, nawad aglumot uh, kameraman ang motor oh. so, wala may kuha mga kalod sarang napatay na mo na halas oh huy ay pag ano yung uh, halas oh Ah, tubig ako sa tukuan ba? Muni sa iyo. <laughs> Pag pa man ulam sa tubig. Isa lang sa tubig, oy. Ah, man sana kita rin mo. Ay, dapit. Ah, Troy, niya. tindagan niya. Di jabi ba nasa Kapatay ni Halas Lods. Ito natin sa Lods sa Buhalas kay. Ay bata mo yung nagpatay oh, grabe sa pangit no. May dugong ano sa may dugong lulong. Unang lang da ano, wala nag mananabas oh, tanker sa mga halas no. Guys, oh. Sabay na ingon mo kita agitin. Daw sa wala lang. Diyos may walang. Wala sa wala. Nakatayo ko na lo, kay muli na ta. Muli na mi Lods, kay wala man may makuha din eh. Wala. Amuan ang giutruhan ng grida pitaw, pero wala pang may makuha. So, muli na lang mi Lods, kay amuan ning luto ko ng amukwa. 10-10, saan ka man, ala, buhi pa oh. Buhi pa eh. Buhi pa ba eh? bigi bunal-bunal lang na eh, oh. Baka. 喂。